Merhaba sevgili kovalar. Bugün 9 Ekim çarşamba, Merkür günündeyiz. Bir süredir dilediğiniz bir şeyin gerçekleşebileceğini işaret eden bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Olayların akışını hızlandırmak için bazı müdahaleleriniz olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Ekim Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne iyimser, canlı, dışa dönük enerjiler verecek. Sabah saatlerinde ay-Uranüs üçgen açısı enerjimizi arttırabilir. Bugün seyahatler, spor, eğlenceli faaliyetler ve kültürel etkinlikler için uygun enerjiler var. Beklemediğimiz sürpriz kavramlarla da karşılaşabiliriz gün içerisinde. Kendimizi biraz heyecanlı ve huzursuz da hissedebiliriz. Öğleden sonra ay ve güneş arasında oluşacak sekstil açı isteklerimizi uygulamada kolaylık sağlayacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.